السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम عندك دجاجة؟ मोहन अ, मुर्गी लेकर आओ अच्छा लेके आ रहा हूँ फजल अखोई مشكور يعطيك العافية الله يعافيك عندكم دجاج؟ في الطابق الأول لو سمحت شكرا شكرا مرحبا يا صديقي اهلا اهلا امور بدي دجاجه لو سمحت محلي ولا مستورد محلي في الطابق الثاني بعد اذنك عوافي يا اختي يا اهلا بدي دجاجه محلي لو سمحتي حجمي صغير ولا كبير صغيرة بعد إذنك ليك مسيو فيك تظهر للطابق الثالث بعد إذنك بدي عزبك سلامات أخوي هلا هلا أخوي تفضل كيف ممكن أساعدك؟ بدي دجاجة محلي حجم صغير الله يخليك تمام ولا يهمك بدك إياها طازة ولا مجمد؟ طازة ما عليك أمر تؤمر أمر بس أغلبك تطلع الطابق الرابع لو سمحت يعطيك العافية بدي دجاجة محلي حجم صغير وطازة لو سمحت والله يا أخوي إحنا ما بنبيع دجاج بس بذمتك كيف شفت اللي النظام والترتيب عنا